чачыратуучу линза берген жаркыраган чекиттин сүрөтүн тургузалы линзага оптикалык борбордон өткөн бир нурун жиберебиз линза аркылуу нур сынбай өтөт маанилүү оптикалык окко жарыш экинчи нурун жиберип сынган соң андан ары линзанын маанилүү фокусунан өтөт эки чагылган нурлардын уландысы S' чекитинде кесилишет ошол жер S чекитинин сүрөтү болуп саналат чачыратуучу линза берген сүрөт тескери болду бул нурлардын кесилишинде эмес алардын уландысында алынды